Salut! Astăzi este despre a colecta, care în dicționar este a depozita. Profesorul meu de coaching spune o chestie genială, că el a colectat diplomele uh, în 8 cm în sus, așa. Adică glumește și uh, înțeleg prin asta că sunt mai importante momentele când ai plâns, când te-ai înfuriat, când te-ai bucurat pe drum până la a-ți lua diploma decât diploma în sine. Așa că hai să ne bucurăm, să plângem, să ne jucăm, hai să colectăm